Здравейте, при... Здравейте хора! Днеска ще ви покажа как да сложите скин на Майнкрафт. Първо влизате в Google. Тук. Влизате. Пишете Майн... Майнкрафт скинове. Тоест скин, ето го. Minecraft skin search home. Абе бе, смотанет. Нещо понякога много ми бъгвам. Така ето. Нека да си избера един скин. Браус, да начина. като например, нотч. Ето нотч. Тази. Не, или някой друг. Просто си избивате един. Например, да кажем... Келан... Аз знам един скин, дето е... Дето се казва Slam сега Ще го намеря и ще ви покажа. да бе. Пертал гад. Това си... Някакви плочки ми... Бай тука. Хайде! Сто часа ми зарежда интернета. Вау. Един момент само ще напиша да се лампи както трябва. Ето. Майнкрафт. Ето тук на юзернейма. Пишете, например, Йоантус Плей. Обикновено скина ми е на Стив. Сега ще изчакате малко. А, ето, така. Някакъв нов свят. Ето така, аз обикновено си опускам да си гледам скиновете. И ето. Тук скин. Не е на Стив. Лупи! Сега ще си сменя скина пак. Ето. Този път ще напиша с лампи. Ето, плей. Да ми беше някакъв като на Супермен. Сега ще бъде друг. дръпни левата, ето. Все ми е дръпна прасе. Така. Момент само. Ето. Все прави се прави коцища. Един момент само да спа звука. Ето. Привет! сега мога да пусна и друг скин. Ето, например, ето. Можете да си го запишете, ако имате Майнкрафт. Хайде! Боло 10-0, т.е. 10. Ето. Все пак ще бъде друг. Телефона ми се е щупил. Не знам що. Хайде. Hm, ето. Момент само. Приятели, върнах се. Просто майка ми влезе да... Такова. Влезе да това. Да почиш с пералнята. А, пералнята, аз пък. Космокачката. Сега ще пуснат пък Дерокскин. Момент само. А, къде ви е листа с тъпите скинове? А, ето го. Например, ето този. Entonces, I'm we don't know in I'm winning. После ще пусна още един на Hero Brain. Ще, ще стана Hero Brain. Ето. Отидохме, ами, сега ще се пусна на Хейлдрайн. Това се пише Хейлдрайн. Ето. Плей. Чакайте, че ми пишат по фейса. Готово. време съм с белите очи. И айде, аз вече ще спивам. Клипа, но сте го харесали, очаквайте още. Чао!